Hej, jeg hedder Jonas. Jeg driver videobloggen vidensbyrd.dk, og i den her uge der er jeg blevet udfordret på at definere et ret centralt begreb inden for det med kristendom, nemlig synd. Hvad er det? Hvad gør det? Og hvad gør vi ved det? Ordet det bliver brugt mere end 400 gange i den danske bibel, og faktisk så er målgruppen for kristendommen, det er kun syndere. Synd, det er de fejlskud, vi laver. De fejlvurderinger, vi selv tager, øh, som rammer forbi målet for vores liv. Og målet for vores liv i kristendommen, jamen det, bliver, det sammenfatter Jesus i at sige, at øh, vi skal elske Gud og vores næste som os selv. Jeg ved ikke, hvordan du placerer dig henne på den her skala mellem Hitler og Moder Teresa i den sammenhæng. Hvor god du synes, du er, hvor godt du lykkes med at elske Gud og dig selv og din næste. Men øh, Bibelen siger det sådan her, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Jesus, han er den, der kan tage din synd og sætte dig helt fri. Det håber du fanget. Her på siden, der kan du høre andagter, vidensbyrd og interviews med folk, der fortæller noget om, hvad det her det betyder for dem.